6 нэр дэвшигч, 7 нэр дэвшигч байгаа юм байна. Тэгээд энэ олон нэр дэвшигчээс одоосыг тухайлчч асуух. Би байнгын хорооны даргаас нэг ганц хоёр зүйл асууя. Ер нь Монгол улсын эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ гэдэг зүйл өөрийг нь одоо яг яаж үнэлж цэгэндэг юм бэ? Энийг тэр эмчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамж ямар байгаа гэдгийг үнэлдэг, цэгэндэг, дүгнэдэг, эренбэлдэх тийм харьцуулдаг үзүүлэлтүүд байна уу? Ягаад гэхээр яг одоо Монголд баг одоо дэд шатлын эмнэлэг гэдэг, 3 дугаар шатлын эмнэлэг гэдэг, эмчилгээ үйлчлэгээ гэдэг зүйл баг тэр Солонгост, Хятад, Тайландд байх шиг байна. Яг одоо нөхцөл байдал дээр э, эмчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамж гэдэг зүйл өнөөдөр яг ямар байгаа вэ? Энийг ер нь харьцуулсан тоон үзүүлэлт аргачлал энэ дээр яг юу байдгийг. Хоёрдугаарт нь түрүүн бас зарим гишүүдийн үгэнд гарч байна. Энэ эрүүл мэндийн салбарын засаглалын асуудал эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар гэж байх шиг байгаа. А тэгэнгүүт тэд нар өөрснөө захиалгаа өгдөг, тэд нар өөрснөө үйлчлэгээ худалдаж авдаг. Өөрснөө мөнгөө төлөөд өөрснөө өөрөө өөртөө үйлчлэгээ үзүүлчихдэг. Тэгэхээр энд чинь ямарваа нэгэн тэр нэг засаглалын асуудал, үр ашгийн асуудал энэ тогтолцооны чинь цаана байхгүй болчиход байна. Энэ тогтолцооны цаана засаглалын үр ашгийн асуудал. Тэгэхээр э, энийн дээр яг энэ хариа хариуцсан байнгын хороо нь өөрөө энэ дээр ямар бодол санал дүгнэлттэй байдгийн. Тэгээ төгсгөлд нь эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зүйл эрүүл мэндийн даатгалтай холбоотой баахан өөр авалгын асуудлууд яригддаг. Капитал банк, Чингис хаан банк, үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк гэдэг юм банкудаас баахан өөр авалгын асуудлууд яригддаг. Энэ өөр авалгын асуудал өнөөдөр яг ямар төвшөнд байгаа вэ? Эдгээр дээр хариулаач байнгын хорооны даргаас нь тэгээ дараа нь тодруулъя. Заагийн хариулга. Байн горон дарга. За анууд чим бүрэн учраа анууд чим нийгэм бодлогын байн горон дарга. За эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний талаар асуулт асуучин зөвхөн гэрэлтгшүүний асуултанд хариулъя. Нийгмийн бодлогын байнгын хороо бол энэ эрүүл мэндийн салбарт хийсэн гүйцэтгэлээр үндэслэн энэ санхүүжилтийн асуудлыг хэрэгжүүлэх тал дээр бол бид нар байнгын одоо эрүүл мэндийнхаа яам засгийн газартаа хамтарч бол ажиллаж байгаа та бол анзаарч байгаа бол 7 хоног бүр нийгэм бодлогын байнгын хорон дээр энэ гүйцэтгэлийн санхүүжилтийн тохиргоо тохируулах тал дээр бол бид нар байнгын одоо сонсгол мэдээллийг авч за тэгээд э, чин зөриг сайд бол энэ шинээр нэвтрүүлсэн гүйцэтгэлийн санхүүжилт тохирохгүй байгаа зарим нэг сумдууд дээр бол яралтай шин одоо тохиргоонуудыг хийж тогтолцоог шаар одоо э, сайжруулах тал дээр бол зөксөлтгүй ажиллаж байгаа. За сая бас их хурлын дарга энэ эмийн төр хорог байгуулсан талаар ярьж байна. За эмийн төр хороог утахгүй бас учрал сайд ажилласан тайлангаа бол улсын хурлд тайлагнана. Ингээд бол эмийн э, төр хороо цаашдаа бас үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлэх хэсгийг бол их хурл дээр ингэж шийдэж явах юм аа. За ер нь бид нар э, энэ их хурлийн эрүүл мэндийн салбарт хийсэн нэг том одоо ухарч болохгүй зүйл бол энэ эрүүл мэндийн гүйцэтгэлээр үндэслэн энэ санхүүжилтийн тогтолцоо юм аа. Тэгээ энийгээ бас зарим одоо гişүүд маань зарим хүмүүс бас мэдлэг мэдээлэл дутуугаас энэ ерөөсө болохгүй тохирохгүй байгаа юм шиг одоо ийм зүйлүүдийг бол бас ярьж байгаа. Тийм учраас бид нар энэ гүйцэтгэлийг бол бас сайжруулах тал дээр илүү одоо анхаарч цааштай ажиллах нь бол зүйтэй гэсэн ийм байр суурьтай байгаа. За энэ эмдүүцийг байгуулах нь бол маш чухал үүрэгтэй та өөрөө мэдж байгаа. Энэ эрүүл мэндийн даатгалын үйл ажиллагааг одоо явуулахын тулд эрүүл мэндийн үндэсний зөвлөлөө бид нар бас яаралтай байгуулахгүй бол Цэсний зөвлөлийн гишүүдийн одоо хинхийнх нь ажиллах хугацаа дуусчаад ингээ явж байгаа гэдгийг бас танд хэлье. За эрүүл мэндийн үндэсний зөвлөлийн тайлан жил бүр сонсдог байгаа. За эх 7 хоногт түүний дараагийн 7 хоногт бид нэр эрүүл мэндийн үндэсний зөвлөлийн ажилласан нэг жилийн тайланг бол бас бид нар байнгын хорон дээр сонсох ийм одоо чиглэлтэй ажиллаж байгаа. За одоогийн зөвтгөл шүнд одоо үйлчлээ. За байнга хорон дараа миний асуулт хариулт хөрвөр ингээ хоёр өөр тийшээ явчлаа да. Би тодорхой асуулт асуусан л да энэ. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгээ гэдэг зүйлээ яаж үнэлт цэгэндэг, яаж харьцуулдаг, сайжирч байгаа, мужирч байгаа тэр эмчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжаа яаж үнэ цэгэндэг юм бэ Монгол улсад? Бусд орнд яадаг юм бэ? Энд чи одоо нийтээрээ сэтгэл ханамжгүй байгаад байна. Энийг ер нь үнэлдэг цэгэндэг арга гаргачлал харьцуулдаг сайн муу гэж үздэг зүйл байна уу? Өсөж байгаа, буурч байгаа гэж үздэг зүйл байна уу гэж асуусан. Хоёрдугаарт нь тэр засаглал тэр эрүүл мэндийн даатгалын зөвлөлд чинь яамныхаа харьяа. Дахиад энд байгаа зөвлөөс гадна ерөнхий газар тэгээд санхүүжүүлэгч худалдаа авагч чинь нэг карманд байгаад байна. Энэ засаглалын тогтолцоо чинь зөв юм уу буруу юм уу? За 3 дугаарт нь тэр нэг өөр авалга банкуд дээр байсныг бах өөр авалга гэсэн тэр чинь төлөгдөж байгаа юм уу? Эдгээр дээр ингээ мэдээлэл өгөөч гэсэн та шал өөр юм яриа явчлаа. За нууцын хөшөөрөл. За 10 чин дараа хариулна. За таны саяны асуусан энэ зүйл дээр эрүүл мэндийн даатгалын хууль удахгүй орж ирэх хэвээр энэ хуулийн хүрээнд бид нар энэ эмдүүц хэрхэн ажиллахын хариалал нь юу байхын тогтолцоо нь яаж явахын гэдгийг бид нар энэ хуулиараа шийдэх хэвээр Тийм учраас улсын хурл нийгмийн бодлогын байнгын хорооны зүгээс эрүүл мэндийн яам засгийн газарт бид нар энэ эрүүл мэндийн даатгалын хуулийг яаралтай оруулж ирэхийг бол бид нар байнга шаардж ажиллаж байгаа. За намрын чуулган гэхэд бол оруулж ирнэ гэдгийг бол э, бид нарт хэлж байгаа. За энэ эрүүл мэндийн сэтгэл ханамжийн асуудал гэхээр би танд түрүү хариулсан. Энэ юу нэг иргэндээ хүрч ажилдаг, иргэн бүр сэтгэл ханамжтай байдаг. Хүсэж байгаа эрүүл мэндийн үйлчилгээгээ авдаг болохын тулд бид нар энэ эрүүл мэндийн гүйцэтгэлээр суурилсан санхүүжилт гэсэн энэ тогтолцооны өөрчлөлтийг хийсэн юм аа. Тэгэхээр энийгээ бид нар сайжруулад, тохируулад явах шаардлагатай. Тогтолцооныхоо гол бодлогын өөрчлөлтөө бол хийцэн гэдгийг бас танд хэлье. За Каптрон банк болоод энэ эрүүл мэндийн даатгалын сангуудтай холбоотой үр авлагын асуудлуудыг бид нар нийгмийн бодлогын капитал капитал банк уучлаараа капитал банктай холбоотой асуудлуудыг Ер нь оноочин гишүүнээ тэр Шагын шалгалтын төр хороо тайлангаа улсын их хурл танилцуулаад цаашаа ажиллах хэсгийг шийднэ гэж байхгүй шүү дээ. Тайлан танилцуулснаар хэн шалгалтын төр хороо татан бугцсан тооцно гэж байгаа шүү дээ. Тэрнээсээ өмнө тэр хэн шалгалтын төр хороо эмийн зөндөө асуудал байна гэж ярьсан тэр сонсгол энэ төр хийх хэн шалгалтын бусад арга хэрэгслүүд 5 6 арга хэрэгсэл байгаа. Асуулга асуултаас ахуулаад ядаж байнгын орон дээр сонсох хэрэгтэй надад бодлоо. Тэгээ тайланд тавьчих юм бол их хурдтай шууд татан бугцсан тооцно. За даваа жанцгийн сарын гэлээ.